那所以连接重点是？连接的重点就是，呃，我这个系统里面刚刚所做的东西，都是统称统称为口吐气，口吐气，单纯吐气的状态们只用嘴巴里面的气而已，嗯，所以叫口吐气，嗯，啊，然后我们正常吹气的状态，我把它称之为肺吐气，嗯，就是用用嘴巴把肺部的空气吐出去，嗯。 所以连接呢，就是要连接口吐气跟肺吐气。了解。示范一次哦，口吐气，呃，把它变成两个动作嘛，一个是口吐气，加上肺吐气，然后连续做的时候，当然你可以用手辅助啊。对。然后无论是口吐气跟肺吐气的时候，这边都要鼓起来。比如说肺吐气的时候一样。哦，也是要鼓的。 要吹到很多，因为你吹了大量的气哦，所以他把那个脸颊用通了，对，这样子， <laughs> 好看。比较顺的就是你先反过来做，先废吐气，再扣吐气，废吐气状态，要像小孩子这样子玩，有些小孩对，有些小孩会这样，对，这种状态，嗯，废吐气，好。对，但是我们实际上是可以。 做到，比如说我把它变成一条线的时候是，前面是肺吐气，后面是口吐气。OK。对。怎么？对。所以刚刚那算还行。还行。好，再。但你可以用，呃，刚刚小跟我们的方式，每次手压下去就是口吐气。 压下去就是口呼吸，然后慢慢的去透过你的身体的感觉，感觉你手压下去的时候，口腔到底是发生什么事情，它的感觉是什么？对，慢慢可以用意志力控制它。对，对，好，有一些细微的差异，就是当我在做的时候，嘴巴并不会闭起来。 对，但是你在做的时候，嘴巴会闭起来。对，嗯哼，嗯哼，所以保持嘴唇打开。好，好，对，对，对，对，是这样子。 <laughs> 对，好，OK，好，这样子，这样子，好，然后现在呢，把它变成三个动作。 肺吐肺口肺，肺口肺。对，对，所以呃，有办法去用意志力区分你现在是口吐气还是肺吐气，这个非常重要。好。所以，所以肺口肺口口吐气的那个时候，就等于是肺那边的气就等于是停止出来 就是那个时候的意识比较是在脸颊的控制，对不对？哦，可以了解了解。现在还没有用到鼻子，但是先把持续吹气这个东西这条线弄好，慢慢把这个间隔缩短。 慢慢缩短，然后变成好像一个圆滑线这样。对啊，对你很好。哎，有做啊？是什的吗？对啊。 怎么做 <laughs> <laughs> 一头雾水。对，所以就是要从无意识练到有意识。 一个音都可以出现，但是至少你的气有连接上去。对对当你在用气检测的时候，就是你的声音，你的气的声音是有连接上去的，这个就已经连接就已经做到了。对对啊，剩下就是练习了。对，剩下就是练习。嗯嗯对。然后，呃，有一种检测方式呢，就是我们如果没有把吹孔靠在我的嘴唇的时候，单纯吹气，有气声吗？对。 <sighs> 靠这个气声，我可以检测我现在循环呼吸有没有断掉，或是有没有顺畅流过去。 所以背口背一样，但是只是单纯的放上枕头去测量自己的声。对，但你会发现当你放背口背口吐气的时候，就会声音突然不见了。 <laughs> 为什么？这就是方向性的重要性。哦，就你一开始讲的那集中度，对集中度，你要保持在口吐气的时候，还可以有多余的脑袋去控制它的方向，吹到哪，不管里面去。好，等一下，能穿？嗯。 现在先帮你拿着，好。你现在只要专心的做，然后我自己去找你的方向。好。哎，很好哎，你看这样气声一直在提升，对不对？对，不要太得意，我刚你就笑出来了。我发现你上次这个有点。 <laughs> 下直验证。好，好。但是其实我刚刚手稍微做在这，你的背的候，我是在这个位置，呼出去的时候，我稍微上来一点，点，背去再上下去点点。所以其实还是有变的有变，但是所以你现在只要知道说，你现在头骨会稍微偏高一点，但现在稍微靠意志力去控制你在执行同步的过程的时候，稍微有意识让它稍微屈下一点，屈下一点点。对，好。呃，我们控制气体的方向，靠上唇的力量就可以往下吹。哦，就等于是上唇有点。 往下压的感觉。哦，好，把固定住。对。对，很好，很好。所以还有另外一个可以检测就是水杯的东西。水杯。好。 正教，其实传统的教法都是说我们从水杯开始练，对，装一杯水，然后用吸管去吹，然后再就是去练习你循环呼吸。但是我觉得这个步骤应该是要拿在我们的第二个步骤同步已经会了之后呢，哦，在第二步的时候用，对，嗯，然后会了之后，因为我们才能够在吐气的时候吸气，这个时候才能有办法透过水杯去检测说我现在气有没有可以达到第三步的。 嗯，你就可以试试看。好，OK。 一开始就练，了，会喝到水。一开始在练这个的话，这一杯应该都不够一次练。十秒钟就喝完。对，所以从刚刚那种水杯的那个，就可以知道说还有哪一个环节可以再改进。加强。对，刚刚这个环节的时候可以测量说你在呃口吐气的时候做这个动作，气量稍微偏小。对。所以你的可能吸气的时间稍微跟你的口吐气的时间拉长一点点。但是虽然时间拉长，一定要确保你吸进去的气是比较多的。嗯。 吸进去去吸进去的气，如果比你吐出来的气还要少的时候，对，就会造成你的气不足的状况。哦，但是你刚刚提到说就是吸气不要吸太慢，对，不要吸太慢，也不要吸到就是给对，不要吸到已经有点紧绷的状态，对，一定要保持大概百分之五十到七十的状态，吸五十到七十就好。对。 那意思是说放慢那个过程，对，稍微放慢那个过程，但是这个过程也是大概吸到百分之七十就好，嗯，然后就是往下吞。哦，永远都不要让你的身体紧绷，吸到百分之七十，那嘴巴嘴巴呢？嘴巴也是压到百分之七十，哦，就是其实其实像刚刚那样，就是气泡就是气泡比较少，反而不是说你嘴巴更用力，对，反而是在吸气那个部分。吸气，哎，好，那我们再多练。 好，OK，那今天的任务就算成功。今天任务算是成功，太那最后那个想要再请教一下，就是对很多想要学循环呼吸的人，就是你会有什么建议吗？就是哎，这个东西适合谁啊？谁比较不适合啊？其实这个东西应该是适合所有吹管乐器的人，但是比较不适合是呃，比如说他没有办法用在声乐上。 因为当我们在呼吸的时候，声带是打开的，嗯，所以当我们声带打开，就是声音都没有拉出来，对，就会造成假音的现象。嗯，所以声乐没有办法，但是管乐器都都都可以学这个。那所以就是比较适合的循环呼吸的曲子，其实也都是那种比较连的东西，对不对？吐音其实有办法，吐音有办法啊，吐音有办法，就是这本书专门收录的独家循环双吐。哇，我好哎，好期待，可以示范一下吗？这个是其他的教本没有的，也是我们。 国内外缺少的教材就是循环双图，吐突吐突吐突吐对对对对对。我们在“哭”的上面，其中一个“哭”变成口吐气一招，同步吐罩，吐突吐突吐突吐突吐突吐突。这超酷嘞！对，那个。 版都有看到。对，而且呃，这个应该算是中文版的，只有这一本才有。这一本才有。独家中文版。中文版就是在中文的世界里面只有这一本。国外也没有这一套，国外也没有循环双语这一套。啊，所以是你自己发现的吗？呃，算是吧。 <laughs> 当时，它它也是一个故事当时就是听听的某一首，然我觉得哇，因为他是居然可以。 也是吹这一种，然后居然可以用换气，然后就尝试看怎么样。就没想到成功的，没想到成功，然后后来听说他是用剪接的方式。他用剪接的方式，结果竟然就开发出了一个循环这个循环效果。太酷了！好，OK，有兴趣的人在上网，你说哪里？上网可以去，呃，上网可以到我的官方网站上去买。好，谢谢大家。好，拜拜。开完。 自己挑战一天学会循环呼吸，有没有觉得循环呼吸离你近了一点呢？那也不要忘了多花一点时间才能熟练这个技巧哦。如果任何问题，欢迎在下方留言。喜欢我的影片，不要忘了订阅以及按赞。那就下次见喽。你刚刚到就是连结嘛？连结，对。 <laughs>